saluton kai bonvenon al nia dimancia Zamenhofa medito. Hodio estas trista tago, char forpasis Eugen Desila. Grava esperantisto, exter la, ni diru, normala curento, normala fluo de la movado filosofo verchisto mi multiare juis sia in articolo in la gazeto kai anca la du romano in vivi sur barco che u multe impressis min che a mi estis uh, en miai ai antau kai iam da yaro in diro kai ankao hu non mi ne memoras la alian Ebli kai kiu paravas in simile ja do ni revenu al nia zamenhof Hodio mi volas legi kun vi el tiron el uh, verko de zamenhof kiu mi ancora ne tuŝis temas pri la tractajo post la granda milito 1900 de quin mi esta si epanjo 300 quin de quin kai temas pri la alvoco la diplomatoi kai char chi mi fa rastion char eh, en la lasta i periodo i minesia skia aloni demandas min pri la rilato inter Esperanto che Europo kaj mi volas legi con vi la sequan parton de Zamenhof. Li estas parolanta pri la maniero eh, eviti duan mondmiliton. Li skribas en jaro 1905, do imagu. Kaj diras al diplomatoi. Plei bone estus, se an stata o diversai grandai cae malgrandai grandai Europae regnoi, legu statoi, ni havus iam proporcie cae geografie arangitain unuigitain statoin de Europo. Sed, se nun estas ancora utro frue por parole pritio, Oni devas almenau per oficiala cae interconsentita accepto della supra dirita principo, forigi ti un grandegan malbonon, ti un senfinan fonton de constanta e bataloi, qui un presentas la identigado de lando con gento. Qui essas tiu principo, ciu lando morale cae materiale plene egal rait appartenas al ciui siai filoi. Comprenemble Zamenhof pensis unue pri sia propra sperto, to la iudoi en la Sara imperio sed anca o la la polo en la sub la la regado de la de la russoi kai ciui aliai sed la ideo ne estas nazi stato la hof la solvo sed chartio identigas landon kungento sed super tion per federatio inspira al usono do vidu che poi mi audas esperantisto in declari che esperanto estas neutrala do gine devas esti, esti politica do zamenhof compreneble paroli spri neutrala lingvo pli, pli precise neutrale homa lingvo por uh, substreki la facton che Esperanto estas homa lingvo en uh, profunda senso. Sed li ne tute hesitis doni al uh, la concernatai homoi vision por utiligi esperanton politike. Esperanto estas politica afero, mi pensas, et se ni ne volas, ĉar lingvoj estas politikaj aferoj. Oni ne povas, alivorte, oni ne povas pripensi lingvon sen politikaj konsekvencoj. Sed tio estas kompreneble mia ideo, kaj ne ĉiuj samopinias kun mi, kaj do mi invitas nin ĉiujn mediti omete cune pri la rilato inter lingvo kai politico unua a flanke kai specife pri esperanto kai europo to mi dankas vin pro latento mi bon desira salvi felician finon de la semen fino facte kai gis morgo kiel ciam antauen, sen fine.